やっぱりここだったかサラダあんた何勝手してんのあイケメンすまねえサスケ少し遅れちまったナルトこれはどういうことだなぜ子供たちを連れてきうんいい線いってけどもうちょいがっしり系な感じ何の真似だ